jsem asi úplně poprvé zůstal v Praze od doby, co tu bydlím a o víkendu, zatímco domeček odjel do Brna. A říkal jsem si, jak budu prostě hrozně odpovědný, budu pracovat, budu uklízet, budu prostě taky jako hrozně dospělý. A fakt jsem si zařídil hrozně moc věcí, třeba toho schránku, wow a další podobné slova. Jenže já jsem asi trošku jako pes, já nevím, já já prostě, když jsem sám doma, tak se stanou takovéhle věci. Já vůbec nechápu, jak. Prostě, prostě to tak je. Já, já se tím, že jsem nerozkousal ten gauč. Ale aspoň nemám tlapky jako pejsek, takže když se ráno probudím a Emily mi že jsem udělal bordel, tak to můžu po sobě uklidit. Tada.